Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No episódio anterior a gente conseguiu fugir daquele helicóptero por esses túneis aqui. Então vamos ver aonde eles levaram a gente. Tá, aparentemente um lugar bem alto, com caças. Eu já ouvi uma arma automática. Vamos com cautela aqui. Achei a arma já. Deixa eu ver. Na mosca. Vamos de... Tem mais um aqui. Agora sim, vamos descendo com calma. Tem mais um aqui embaixo. Matei? Matei. Beleza, vamos com bastante calma. Nossa, eu garrei aqui na, na pedra. Acabou que tinha um cara aqui. Tá, tem mais um aqui embaixo. Bom, vamos torcer para ter matado ele. Vamos descer bem devagar aqui. Beleza. Matamos. Vamos vir pra cá primeiro. Nossa, galera. Tô ouvindo helicóptero. A gente não despistou ele, pelo visto. Mas agora a gente tem uma coisinha contra ele. Tá slot 5. Opa, slot 4. Vamos ver como é que funciona isso aqui. cara, sendo teleguiado. É tá saindo fumaça, vamos lá, mais um. Galera, acabou minha munição. Essa porta aqui não abre. Eu não sei o que fazer. Eu vou correr aqui. Travei aqui, literalmente. Vamos ver. Sobe aqui. Ai, caramba. Eu achei que essa bazuca aqui ia salvar a gente final gastei tudo, não adiantou de nada. Vamos prosseguindo aqui. Eu vou pegar esse túnel aqui. Vamos ver, a gente está com pouca vida. Vamos evitar ficar no céu aberto. Tem um guarda ali. não tem granada. Será que a gente matou? Tá, matamos um. Nossa, tem um monte. Cara, acho que essa foi a melhor estratégia. São muitos. Tem mais um aqui, ó. Acho que acabou. E eu ouvi barulho de alguma coisa se mexendo. Não sei o que, que foi. agora quase no máximo. Vamos ver o que tem aqui de munição. Vamos quebrar essas caixas aqui. É, mais um pouquinho de colete. tanque de guerra aqui. Eu vou descer aqui. Eu acho que esses túneis aqui são interligados nessa instalação. Então vamos vir pra cá, vamos ver onde a gente vai sair. Porque aquele tanque de guerra ali pode acabar complicando um pouco a nossa vida. A gente entrou aqui. Caramba. Eram muitos caras, velho. O tanque tá ali. Eu vou ter que pensar o que fazer. Disparou. Abre. Ai. Beleza, eu acho que ele não vai andar. Meu... Bom, enquanto eu estiver em cima dele, ele não deve poder fazer nada. Caramba, velho. A gente saiu de um helicóptero para um tanque de guerra e agora um... Um anfíbio, talvez? Que solta tá Mísseis. Que isso? Meu. Galera, tá eu acabei entrando aqui dentro. E quando essa porta aqui fechou, não sei o que, que aconteceu, né? Carregou mais um save. Pra cá a gente tem mina, então a gente não pode passar. Então é pra cá. Aqui tá tranquilo cercado e a gente tem uma bomba aqui. Beleza. Caiu alguma coisa aqui de cima. Quebrei aqui. Quebrei aqui. I'd like to get my hands on the guy responsible for Aqui tem uma arma. Help! Help me! Somebody, please help me! I'm dying out here! Please, help Morreu? Vocês ouviram gemer? Morreu? Vamos seguindo aqui. Galera, acho que eu consigo ir andando e desarmando as minas. Só tenho que ter certeza que é os outros pontos. tomei um tiro daqui de cima. Morreu? pronto. Nossa, tá muito bugado, cara, o céu. Essa porta aqui não abre. Nossa. Eu tomei muito dano. Dá pra mim subir ali em cima. Eu vou tentar. Tá, aqui, desse lado aqui não tem nada. Eu vou tentar... Pronto, acho que eu acabei com alta voltagem. Vamos subir aqui, já que é a primeira vez que a gente subiu a gente tomou muito dano. Tem até um buraco aqui. You're heading for the Lambda complex. I was heading there myself until I wound up. Lost oh, my nerve. Take one look through that door and you'll see what I mean. I'm just going to wait out the catastrophe in here. If you intend to go on, then I beg of you. Bom, galera, então de acordo com ele, a gente não pode estourar essas minas se estourar as minas, tudo explode. Tá, essa caixa aqui não posso. Tem uma mina presa nela. Tá, eu podia jurar que eu tinha passado no, no laser. Pronto. Beleza. Conseguimos descer. Sem grande dificuldade. O que é isso aqui? É uma arma nova. Ela recarrega. Não parece ser muito potente mas parece ser munição infinita. os outros morreram.